Eh bien bonjour à tous, c'est Senso, aujourd'hui on se retrouve pour Sonic Events, le premier. Donc aujourd'hui on va faire quelques niveaux. Donc aujourd'hui on va jouer avec Sonic. Voilà, c'est pour le premier épisode. Ah, j'ai déjà commencé le jeu, on va commencer par le premier. Ah là là.

extrêmement rapide. Hein. Alors, ça va

喂。 à regarder cette vidéo jusqu'au bout euh, de Sonic Advance. C'était juste un, une chouette vidéo comme ça. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.